ਸੱਚੀ ਕੁੜੇ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦਾ ਤੋੜਦੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਕਾਦੀ ਲੋਰ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੁੜੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਚੱਲੂ ਹੋਰ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਐ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿਕਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੁਲਾਇਆ ਉਹ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਉਦੋਂ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਤਾਰੇ ਗੋਰੀਏ ਉਹ ਸੰਗ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰੇ ਖੇਡਦੀ ਐ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿਰ ਗਜ਼ਾਰੇ ਗੋਰੀਏ ਹਲੰਗ ਦੀ ਨੇ ਅੱਖ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰੀ ਗੋਰੀਏ ਇਹ ਸੱਚੀ ਉਦੋਂ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਤਾਰੇ ਗੋਰੀਏ ਉਹ ਸੰਗ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਰੀ ਤੇਰੇ ਚਾਂਜਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਿੱਚ ਜੋ ਤੂੰ ਪਹੁੰਨੀ ਐ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਫਸਾਉਣੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਜ ਲਵਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਨੀ ਹੈ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੜ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਤੇ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਟੋਨ ਰੰਨ ਤੱਕਿਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਲੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਗੋਰੀਏ ਹੈ ਲੰਗ ਨੇ ਅੱਖ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰੀ ਗੋਰੀਏ ਇਹ ਸੱਚੀ ਉਦੋਂ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਤਾਰੇ ਖਾਣਾ ਫਿਰੇ ਖੇਡਦੀ ਐ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿਰ ਗਜ਼ਾਰੇ ਗੋਰੀਏ ਹਲੰਗ ਦੀ ਨੇ ਅੱਖ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰੀ ਗੋਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੀ ਉਦੋਂ ਦਿਸਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਗੋਰੀਏ ਉਹ ਸੰਗ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਨਾ ਫਿਰੇ ਖੇਡਦੀ ਐ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿਰ ਗਜ਼ਾਰੇ ਗੋਰੀਏ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਪਾਵੇ ਜੋ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹਾਏ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੱਕ ਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੱਚੀ ਖੁਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੇਰੀ ਸੰਗ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ ਗੋਰੀਏ ਹਾਏ ਲੰਘ ਨੇ ਅੱਖ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰੀ ਗੋਰੀਏ Uranito